hi ha unes obres des de fa doncs, més de 100 anys que s'estan produint en aquell àmbit i doncs, no consta mm, cap document actual, diguéssim, no? de, de regularització d'aquestes obres i per tant valorem positivament la predisposició doncs, de, dels, dels promotors de la Sagrada Família, en aquest cas del temple, doncs, a, a, a voler parlar amb nosaltres i a estar disposats a regularitzar aquesta, aquesta qüestió. Per tant, en les properes setmanes eh, materialitzarem les primeres converses i trobades perquè això doncs, es vagi concretant.